Texnik tahlil asboblarini yana ham kuchaytirishni xohlasangiz, marhamat, bugungi tema aynan siz uchun, ya'ni MACD indikator haqida boradi. Agar bu indikator yaxshi bilsangiz, erimasdan bugungi videoni oxirigacha ham ko'ringda, qatida qanaqa xatosi bor yoki qolib ketgan joyi bor yo'qligini kommentariyada yozib qoldiring. Bizani har bitta videomizda qo'llab-quvvatlab, erimasdan videolarimizni Instagram storieslarida, Telegram gruppalarida yaqinlari bilan bo'lishayotgan do'stlarimizga katta rahmat. Bu yaxshiligilarni unutmaymiz, joninglar omon bo'lsin. Hammaga salom internet bilan Dado. Bugungi videoda siz MACD indikatori nima o'zi? MACD indikatorini ishlatilishi haqida ma'lumot olasiz. O'zi oddiy ko'ringani bilan treyderlar uni kuchli indikatorlar qatoriga qo'yishadi. Bu indikator moliyaviy bozorda savdo qilish uchun eng mashhur va ko'p qo'llaniladigan indikatorlardan biri. MACD indikatorini asosiy vazifasi yangi tendensiyalarni aniqlash va mavjud tendensiyalarning oxirini aniqlashga yordam berish. Esingizda tutishingiz kerak bo'lgan asosiy narsa Bu indikator trading asoslarisiz faqat o'zini ishlatish mumkin emas. Yana o'zingiz bilasiz, bizning vazifa sizni oldindan ogohlantirish, bizning gapni seryoz olmasangiz, bozor o'zi tushuntirib qo'yadi. Shunga qaysarlik qilmasdan yordam va qarshilik support and resistance, trend chiziqlari, sham patternlari price action grafik figuralari xullas qanchalik savdo sistemangiz bag'ri keng va moslashuvchan bo'lsa shunchalik yaxshi bularni hammasi haqida kanalda videolar bor tavsifda ham manzilini qoldiraman keyin albatta kirib hammasi bilan tanishib chiqing macd indikatori nima o'zi Moving Average Convergence Divergence qisqartirilgan MACD. Bu indikator trend indikatori, shuningdek momentum indikatori Momentum nima? Momentum bu narxni trend bo'ylab harakatlanish tezligiga aytiladi. MACD indikatori yaratuvchisi Gerald Apple. MACD indikatorini qayerda anavlaman, qatta turadi o'zi? Hozir hammasini bilib olasiz. Birinchidan, hammaga universal bo'lishi uchun biz Trading View saytidan foydalanamiz. Sabab, kompyuterda ham, telefonda ham deyarli bir xil ishlaydi. Kompyuterda hech nimani o'rnatish kerak emas. Brauzerdan to'g'ridan-to'g'ri kiraverasiz. Manzili tradingview.com. yoki videoni tagidagi tavsifa qarasangiz manzilini qoldirganman. To'pa to'g'ri saytga olib boradi. Telefonda ham hammasi oson. Play Marketdan yoki App Storedan Trading View deb yuklab olasiz. Registratsiya oson. Google akkauntingizdan kiraverasiz. Nimaga bularni aytyapman? Chunki oldinda hali ko'p ishlatamiz bu saytni imkoniyatlarini. Shunga foydangizga gapiryapman. Sizdan non, choy so'ramaydi bu sayt, xavotir olmang. Xullas, Trading View'ga kirdik. Bizga keragi bu grafiki yoki inglizcha versiyasidan kirgan bo'lsangiz, Charts tugmasini bosasiz. Bo'ldi, katta harflar bilan MACD deb yozasiz va tanlaysiz. Aytgancha, indikatorni keyin topishingiz oson bo'lsin desangiz, yulduzchani bosib, tanlanganlar orasiga qo'shib qo'yasiz. MACD indikatori odatda grafikimizning pastki qismida alohida oynachada joylashgan bo'ladi. Bu indikatorni bitta tushunib olsangiz, uni ishlatishingiz oson bo'ladi. Keyin o'zingizga moslab nastroykalab ishlataverasiz. Keling hozir MACD indikatorini nimalardan iboratligini va qaysi biri nimaga javob berishini ko'rib chiqamiz. Birinchi qarashda indikator 3 ta qismdan iborat. Bu ikkita chiziq va gistogrammalar. birinchi chiziq bu MACD chizig'i ikkinchi chiziq bu signal chizig'i va MACD gistogrammasi bular nima desangiz hozir tushunib olasiz qaysi biri nima ekanligini birinchi chiziq MACD chizig'i ikkinchisiga qaraganda chaqinroq harakatlanadi ya'ni narxi harakatiga tezroq javob beradigan indikator chizig'i shuning uchun ham bu chiziq indikatorni ikkinchi chizig'ini har doim yuqoridan pastga yoki pastdan yuqoriga kesib o'tib yuradi Qandoq hisoblanadi buni chizig'i desangiz, oson. 12 EMA, ya'ni 12 exponential moving averagedan 26 exponential moving average qiymati ayirib tashlanadi va natijasi shu MACD chizig'i deyiladi. Buni qanday qilaman deb xavotir olmang. 21-asrdamiz do'stlar. Indikator o'zi o'rningizga hammasini hisoblab tayyorlab beradi. Nastroykasida hamma narsa bor. Ikkinchi chiziq bu signal chizig'i, bu oddiy 9 EMA chizig'i, ya'ni 9 exponential moving average chizig'i. Bu endi grafik ko'rsiga qo'yiladigan EMA exponential moving average emasdi, aynan indikatorimizning ichiga qo'yiladigan EMA Nimaga signal chizig'i deyilishini sababi boya aytganimdek birinchi chiziq, ya'ni MACD chizig'i buni kesib o'tgan nuqtasi shu signal nuqtasi deb hisoblanadi. MACD gistogrammasi bizga MACD va signal chiziqlari orasidagi farqni ko'rsatib turadi. Gistogramma katta yoki kichkinaligi shu chiziqlarning orasidagi bo'shliqqa bog'liq. Gistogramma hisoblanishi oddiy MACD chizig'i minus signal chizig'i qiymati. MACD indikatori ishlatilishi MACD indikatorini ishlatilishini bir nechta usuli bor. Birinchi usuli bu MACD chizig'i, signal chizig'ini kesib o'tish nuqtasi, yana qaysi tomondan kesib o'tishiga bog'liq. Yuqoridan pastga yoki pastdan yuqoriga. birinchi buqa kesishuvi bunaqa kesishuv MACD chizig'i signal chizig'ini pastdan yuqoriga kesib o'tganida aytiladi bu grafikda sotuvchilarni kuchi pasayib ishga endi xaridorlar ya'ni buqalar kirishayotganini bildiradi ayiq kesishuvi bunaqa kesishuv MACD chizig'i signal chizig'ini yuqoridan pastga kesib o'tganiga aytiladi bu grafikda xaridorlarni kuchi pasayib ishga endi sotuvchilar ya'ni ayiqlar kirishayotganini bildiradi ikkinchi usuli bu MACD divergence va convergence divergensni aniqlashda ishlatishimiz. Kanalda divergence va convergence nimaligi haqida alohida video bor, manzilini tavsifda qoldiraman. Keyin kirib, bemalol ko'rishingiz mumkin. Hozir bo'lsa qisqacha, xullas MACD bizaga grafigimizda divergence va convergence vaziyatlarini ushlashimizga xizmat qiladi. MACD va narx harakati yo'nalishidagi farq bu divergence va convergence deyiladi. va narx yaqinda o'z yo'nalishini o'zgartirishiga signal berishi mumkin. Narx pastga minimumlarini yengilayotganida, ya'ni narx harakati yo'nalishi pastga qaratilgan bir paytda MACD yuqori minimumlarini yengilayotganini ko'rsatadi, ya'ni indikator harakati yo'nalishi yuqoriga qaratilgan. Bu vaziyat bizga yaqqol konvergens holatini ko'rsatadi va narx yuqoriga ko'tarilishiga signal beradi. narx yuqori maksimumlarini yengilayotganida ya'ni narx harakati yo'nalishi yuqoriga qaratilgan bir paytda MACD pastki maksimumlarni yengilayotganini ko'rsatadi. Ya'ni indikator harakati yo'nalishi pastga qaratilgan. Bu vaziyat bizaga yaqqol divergens holatini ko'rsatadi va narx yuqoriga ko'tarilishiga signal beradi. Uchinchi usuli bu oversold va overbought zonalarida ishlatishimiz. Oversold narx haddan tashqari ko'p sotilgan degani. Bu ayiqlarning kuchi pasayib, ishga buqala kirishayotganini bildiradi. Overboard, ya'ni narx haddan tashqari ko'p sotib olingan degani. Bu buqalani kuchi pasayib, ishga ayiqlar kirishayotganini bildiradi. MACD indikatori overbought zonasida degani bu MACD chizig'i signal chizig'ini pastdan yuqoriga kesib o'tib, undan ancha uzoqlashganini bildiradi. Bunaqa holatda biza yaqinda buqalani kuchi qomiy ishga ayiqla kirishishini kutamiz. Ya'ni narx yaqin orada pasayishini. MACD indikatori oversold zonasida degani bu MACD chizig'i signal chizig'ini yuqoridan pastga kesib o'tib, undan ancha uzoqlashganini bildiradi. Bunaqa holatda biz yaqinda ayiqlar kuchi qolmay ishga buqala kirishishini kutamiz, ya'ni narx yaqin orada o'sishini. Men sizga umumiy tushunchani beraman. oldin ham aytganman birovni boy qilgan savdo sistemasini olib o'zingizga qo'ysangiz sizga minusdan boshqa hech nima bermaydi shunga o'tiringda olingan ma'lumotlarni amalda o'zingiz qo'llang birovdan chetdan yordam qidirib info tsiganlarni boqmang esingizda bo'lsin xo'p indikator bu sizni o'rningizga ishlab pul qilib beradigan sehrli narsa emas bu indikatorni xuddi moshinaga o'xshating siz o'tirib zavod qilib to'g'ri haydasangiz siz xohlagan joyga yetib borasiz bu yerda gain o'rniga broker depozitingizni bir ikki marta olib qo'ysa ko'zingizga qarab haydaysiz uni zavod qilib o'zini qo'yib qo'ysangiz ham sizga bir tiyinlik foydasi yo'q siz bo'lmasangiz bu indikator hech narsa emas xuddi stiven kovi aytganidek bilgan narsani amalda sinamaslik bilmaganingiz bilan bir xil qila oladigan ishingizni bilib turib qilmasligingiz xuddi qilishni bilmaganingiz bilan bir xil oldinda bizani yana ko'p temalar kutyapti chunki joni zamon bo'lsin sizlar bilan dado bo'ldi